wale wanasayansi wahadhiri katika fani ya sayansi asilia natural science na elimu tiba ambao watafanya utafiti na kuchapisha matokeo ya utafiti wao katika high impact journals na jono ambazo za juu zinazokubalika kimataifa ambazo kwa kawaida matokeo yako yatachapishwa kule kama dunia inayatambua na kuyaona. Kwa kweli, hapa umesogeza sana uelewa wa binadamu katika maeneo haya ya sayansi na elimu tiba. Kama umefanikiwa kuchapisha kule, tuliomba bungeni tupewe fedha na tukatenga kiasi cha bilioni moja kwamba atakaofanya hivyo watapewa milioni hamsini kama tuzo pamoja na cheti na tulienda bungeni tukaomba fedha hizo zikapitishwa na zipo kwenye budget. Kwa hiyo leo tumewaita kutangaza rasmi kwamba sasa dirisha la kupokea maombi ya wale walioweza kuchapisha matokeo ya utafiti wao katika haya majarida makubwa zaidi duniani yanayoheshimika, ambao wanasayansi wakubwa wote duniani wanapenda kuchapisha humo unafanyaje ili uweze kupokea tuzo hiyo. Kuchapisha kwenye majarida hayo makubwa haina maana kwamba hatuthamini majarida ya ndani ya nchi yetu, lakini tunataka tuweze kuhakikisha kwamba watafiti wetu wanashindana kimataifa, kama ambavyo tulifurahia Samata kwenda kucheza ligi kuu Belgiji na kucheza Premier League na tukajivunia na tukapenda wachezaji wengi wafanye vizuri, waende huko. Tunataka wanasayansi wetu wacheze ligi ya kimataifa ya kuchapisha matokeo yao, watambulike kimataifa kama ilivyotoka vinavyopangwa vyuo vikuu kwa ubora wake duniani. Kigezo kikubwa kuliko vyote sio matokeo ya mitihani ya wanafunzi wamefaulu vipi, ni jinsi ambavyo wahadhiri wa vyo vile wanavyochapisha matokeo ya utafiti wao, wanaofanya utafiti. Kwa hiyo mnapokuwa na wahadhiri wengi wanachapisha katika ma, majarida yale makubwa, basi chuo kinawekwa katika hadhi kubwa zaidi na kinavutia watu wengi zaidi kuja kusoma. Na unapokuwa na wahadhiri wengi zaidi wanaofanya utafiti na kuchapisha huko, hata ubora hata ubora wa majarida yetu ya utafiti utakuwa mzuri na hatimaye utakuwa ni kati ya majarida bora duniani, na nchi nyingine nazo zitatoa tuzo jarida yetu. Lakini safari hiyo itaanza sisi kwa kwenda kwenye ligi ya kimataifa, na kama ambavyo naona kwenye mpira Tanzania sasa hivi timu zetu zinafanya vizuri, nasema Simba inafanya vizuri <laughs> na Yanga inafanya vizuri na timu ya taifa imefanya vizuri wachezaji wetu hapa wanashindana na wachezaji wa kimataifa na tunaona matokeo. Kwa hiyo azma yetu hiyo ni kuhakikisha kwamba watafiti wetu wanashindana, na nieleze kidogo, kwani tunatoa fedha na fedha hizi tunasema zitumie unavyotaka. Nilikuwa naongea na Profesa Mgaya hapa ambaye ni mwanasayansi mzuri sana hapa nchini vile vile. Tumemzungumzia profesa mmoja tunamfahamu, bahati mbaya marehemu, alifariki wakati wa corona. Yule profesa alikuwa jirani yangu chuo kikuu kati ya maprofesa wazuri sana walikuwa wanatambulika sana duniani, lakini mshahara wake ndio huo alikuwa analipwa. Yeye kazi yake ilikuwa ni maabara, kufanya utafiti. Amesimamia wanafunzi wengi sana, asomesha watoto wake kwa mshahara wake. Hakununua hata gari, hakumtosha kununua gari. Alikuwa hana miradi ya kufuga kuku, hana daladala ya kutafuta hela, hajafungua baa, hana mashamba. Amewekeza nguvu zake zote katika utafiti. Watafiti wengine wakimwona profesa kama yule watasema ah, mimi bwana, nishamaliza PhD yangu, acha niwekeze nguvu zangu, niwe na daladala zangu mbili tatu ziniletee kipato, nifungue duka mahali, nifungue baa, nifanye biashara. Kwa hiyo yeye akiamka asubuhi, badala ya kuweka nguvu zake katika utafiti kutatua matatizo, atakuwa vilevile anahangaika trafiki, amekamata daladala yake atahangaika mhudumu wake kwenye baa kaiba fedha kwa hiyo anatapanya uwezo wake matokeo yake hatuendi vizuri na tumeona sisi tumekaa vyo vikuu tuliosoma nje watu tunashindana na wenzetu kule wengine tunawashinda madarasani tunarudi mnakuja kufundisha huku na wale wanabaki wanafundisha kule wanachapisha zaidi kwenye majarida ya kimataifa kuliko sisi tuliorudi sa ukirudi huku wewe una mambo mengi una hili na lile Tuzo hii ni kujaribu kuondoa watafiti wetu kuwa na hili na lile, wafanye kazi ya utafiti, wapate mkate wao katika utafiti. Kwa hiyo tuzo hii tunakukabidhi fedha hizo, utapata cheki milioni hamsini kwa vigezo nitakavyovisema na utaratibu. Tumia kama unavyotaka, kama sasa ni kununua gari uweze kuendesha, kumsomesha mwanao, kujenga nyumba. Mtendaji mkuu wa COSTECH kwa kuwa sekretariat ya kusimamia jambo hili. Kwa kweli Nungu, Dkt. Nungu, twende hivyo. E, tume itakuwa inafanya kazi kubwa sana kwa sababu mafanikio haya yatajiakisi katika utendaji wa tume. Shukrani za pekee sana kwa kamati yako Profesa Mgaya. E, Profesa Mgaya, mimi nimekufahamu muda mrefu, lakini umakini wako na utulivu wako sio kwenye hili tu. Tulisema tutafanya mkutano wa diaspora in academia na tuliufanya kwa Zoom na wale diaspora watakaonisikia, napenda kusema asanteni sana, lakini na wengine walifunga safari ya kuja na nilipata fursa ya kukutana nao na tutafanya tena mwakani. Sasa tutafanya mkutano mkubwa zaidi. Tunataka wadiaspora walioko kwenye akademi huko nje watusaidie kujenga links za kupeleka Watanzania wengi zaidi kusoma kule. Wewe ndio ulisimamia, hatukupa hata senti moja, na ulifanya resource mobilization, ulipata fedha kutoka CRDB na sehemu nyingine tukalifanya. Ndio huyo ndio Profesa Yunus Mgana anayemfahamu nakushukuru sana na kamati yako, na nafurahi sana, ina mjumbe kutoka Mohamed kutoka Zanzibar, kutoka Mohamed, hebu simama elimu ya juu swala muungano, na hawa ni wanasayansi wazuri sana, nakushukuru sana ah, na, na, na, na mtafiti wetu kutoka MUHAS, asante sana kwa kazi hiyo, na asanteni sana wale wote ambao walihusika. Kwa hiyo leo tueleze utaratibu kabla ya uzinduzi rasmi wa swala hili. Upatikanaji wa washindi wa tuzo hii utazingatia utaratibu na vigezo vilivyoainishwa katika mwongozo wa kitaifa wa utoaji wa tuzo ya wahadhiri wa vyuo vikuu na elimu ya juu walioweza kuchapisha machapisho yao katika majarida makubwa zaidi ya kimataifa yenye heshima ambayo machapisho hayo kwa mwaka huu yatakuwa yale yaliyochapishwa ndani ya kipindi cha kuanzia tarehe moja Julai 2022 hadi tarehe 35 Mei 2023 si eh? ndio jamani? Ndio. Kwenye sheria. Eh? E, tarehe moja Juni 2022 ndio mpaka tarehe 31 31 Mei Mei 2023. Tunaelewana jamani? Eh, wale watakaochapisha baada ya Mei wataingia katika duru inayofuata kwa sababu lazima tufanye cut off point ili tuweze kuwachukua na kuwapa nafasi. Kwa wale ambao wanaendelea kufanya kazi yao ya machapisho, yatakapotoka baada ya Mei wataingia kule. Kwa hiyo leo tunazindua mwongozo huo ambao kwa sasa hivi watakaonufaika ni wale ambao machapisho yao yametokea kati ya tarehe moja Julai 2022 hadi tarehe 31 Mei 2023. Tuzo hii itaanza kutolewa kwa machapisho katika fani za sayansi asilia, hisabati na tiba. Huko mbeleni tutaangalia uwezekano wa kuongeza machapisho katika fani za uhandisi, lakini tumeanzia hapa, tutaona tutakavyokwenda. Tuzo hii itajumuisha cheti na fedha taslim shilingi milioni hamsini kwa kila chapisho litakalokidhi vigezo na kushinda. Vilevile vile tuzo hii itatolewa kwa machapisho yote yanayokidhi vigezo kwa mwaka husika kwa kuzingatia uwezo wa kibajeti. Kwa mwaka huu wa fedha 2022/2023 serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni moja kwa ajili hii. Wizara itatoa na kusambaza maelezo ya kina kuhusu mwongozo na kuanza rasmi kwa mchakato kwa mwaka huu wa fedha wa 2022/2023 kupitia tovuti yake ya www moe.go.tz. Hata hivyo, naomba mniruhusu nigusie kidogo juu ya utaratibu na vigezo vitakavyozingatiwa. Maelezo ya kina yatapatikana katika tovuti. Kwanza, majarida yenye hadhi ya kimataifa yatachaguliwa kwa kuzingatia kigezo cha impact factor. Hiki ni kipimo kinachoakisi ubora wa wa, wa, wa machapisho katika jarida husika na kinaakisi ubora wa majarida hayo. Pili, mwombaji lazima awe Mtanzania kutoka taasisi yoyote ya elimu ya juu iliyopewa ithibati na mamlaka husika nchini ya TCU au NACTVET. E na tunaposema taasisi hizi, haijalishi awe ni Mtanzania tu na taasisi za elimu ya juu zenye kibali cha TCU au NACTIVATE bila kujali ni taasisi binafsi au taasisi ya umma. Tatu, machapisho yatakayoshindanishwa ni yale yaliyochapishwa katika mwaka husika kuanzia tarehe moja Juni hadi tarehe 31 Mei ya mwaka unaofuata. Kwa kila mwaka cut off points zitaendelea kubaki zile zile. Mathalan, mwaka huu kama nilivyosema utaju wale waliochapisha machapisho yao kuanzia tarehe moja Juni 22 hadi 31 Mei 2023 ndio atakaohusika. Kwa hiyo na mwakani hivyo hivyo itakuwa tarehe moja Julai mpaka 31 Mei, na mwaka unaofuata tarehe moja mpaka 31 hivyo hivyo. Nne, mwombaji anaweza kuwasilisha machapisho mengi yanayokidhi vigezo kadri anavyoweza kupitia barua pepe ifuatayo na itaonekana kwenye tovuti, to, tovuti ya wizara award.publication@ moe.go.tz. Tano, kila chapisho linalokidhi vigezo na kushinda litapokea tuzo moja pekee inayojumuisha cheti na shilingi milioni hamsini na ikiwa litakuwa limehusisha waandishi wa Kitanzania, wa Kitanzania zaidi ya mmoja, kiasi hicho cha fedha kitagawanywa kwa kuzingatia utaratibu ulioainishwa katika mwongozo wa tuzo. yake nini? Akiwa ni Mtanzania amechapisha na watu wengine, yeye atapata tuzo yake hiyo. Amechapisha na wenzake tuzo hiyo, kwa sasa hivi itagawanywa. Tutaangalia namna ya kuboresha utaratibu huo mbele ya safari. Na mwisho, mchakato wa kupata washindi utasimamiwa na kamati ya tuzo ambayo itateuliwa na wizara kwa kuzingatia vigezo na uwiano ulioainishwa katika mwongozo wa tuzo, na tunafanya hivyo. Katibu mkuu atafanya hivyo kwa kushirikiana na vyuo vyetu vikuu na taasisi ya elimu ya juu ambavyo vina usajili. Kama mlivyosikia, kwa mwaka huu tuzo inahusu taasisi za elimu ya juu pekee na haihusishi taasisi za utafiti na maendeleo research and development ambazo hazifanyi kazi ya kufundisha. Tunafanya hivyo kwa sasa hivi kwa sababu wale ambao kazi yao ni utafiti tu Wakilala wakiamka, kazi yao ni utafiti na mshahara wao wanalipwa kwa sababu ya utafiti. Wale wa vyuo na taasisi za elimu ya juu wanaofundisha wanafanya kazi ya kufundisha na utafiti, na tumeona kuna riski kubwa ya wao kujisahau, kuendelea kufundisha tu bila kuwekeza nguvu za kutosha kwenye utafiti. Na chuo kikuu sio chuo kikuu kama hakijihusishi na utafiti. Chuo kikuu kinachofanya kazi ya kufundisha tu bila utafiti ni high school tu na sio chuo kikuu. Na vyuo vyetu vikuu tunataka vi push frontiers of knowledge together with the dissemination of existing knowledge to the students.